отрицали, там главное учили эмоции, положительные, отрицательные. Хорошие игры, борьба, приятно было смотреть. Тут у нас перед нами стоят 4 лучшие команды в средней группе. Давайте похлопаем им. Э, Давайте перейдем к награждению. Четвертое место у нас эти места Lord, шоу видел, что Ну и первое Пожалуйста, лучший игрок турнира. Лучшая я.